从无人问津到万人追捧，火爆全网的印度神童背后究竟是拥有怎样的秘术？精准预言新冠疫情后，为何其他预言频频出错，是时机未到还是无稽之谈？我们来看今天的印度神童阿南德。大家好，我是小苏。人类进步的过程就是不断挑战、适应的过程。换句话说，意外和灾难，你永远不知道哪一个先来。 灾难年年有，近年来特别多。二零一九年到二零二零年以来，澳洲大火，无数动植物葬身火海；新冠疫情全球爆发，夺取数以万计无辜的生命；非洲蝗灾对非洲多个国家的农业造成巨大的经济损失等等的灾难，像是早有预谋一样，突如其来的降临在二零二零这一年。如果我们能预料到即将发生的灾难，也不至于这么措手不及。 还真有人就预测到了。二零一九年八月二十二日，有人就在 YouTube 上上传了一则名叫《二零一九年十一月到二零二零年四月的世界浩劫》的视频。而上传视频的是年仅十三岁的印度男孩阿比吉亚·阿南德。视频中，阿南德说，有一场威胁全世界的灾难将从二零一九年十一月开始爆发，至二零二零年四月份到达高潮。 这场灾难对世界各行各业造成前所未有的威胁，全球经济也会受到影响。但当时看到视频的人都觉得，一个小孩子说的话可信度能有多高呢？大家都不以为然，全当是听了一个笑话而已。直到三个月后，新冠爆发蔓延全球，阿南德的视频瞬间惊爆全网，并被人们称为预言神童。他的那则视频播放量超过了八百万。 这么说，阿南德真的有预测未来的能力？那他又是怎么预测到的呢？难不成他也是外星转世人，有着预测未来的能力吗？在视频中，阿南德说自己是依据吠陀占星术的来预测未来。于是，小苏就去查了一下这个吠陀占星术的奥秘。吠陀占星术是最古老的一种占星术之一，是吠陀文明的一小部分。 其原理就像天文学利用行星的光线来研究其方位和特性一样。费陀占星术是通过宇宙之光理解人类本身的因果关系，通过慢慢的学习就能掌握理解行星系统的核心组成部分，并开始懂得如何阅读自己及别人的星盘。换句话说，费陀占星术是通过观察天体行动变化规律来预测未来的。 不得不说，年仅十三岁的阿南德就懂这么深奥之事，还真天赋异禀。不仅如此，小苏还查阅到，这个阿南德还精通英语、梵语、泰米尔语、信德语等。最厉害的是，他还获得了印度草药微生物学研究生学位。仅凭这些，阿南德也确实配得上神童这个称号。话又说回来，阿南德仅仅是这次的预言实现了吗？他还有没有做过其他预言呢？ 小苏查看了阿南德其他的视频，我们来看看阿南德还预言过什么事情。阿南德预测二零二零年五月二十九日疫情开始好转，可美国、巴西等国家五月二十九日时候疫情并没有好转，反而疫情更加严重了。直至二零二一年一月十一日，美国的疫情才呈现下降的趋势。阿南德难道是预测失误了吗？其实不难发现，在长达二十多分钟的视频中。 他预测了很多事情，比如黄金价格的走势、石油的涨跌、印巴冲突等等，都是有问题的。就单单对新冠疫情的预测，阿南德就没有明确的预测出来，他只是说世界范围内会广泛传播疾病，这个范围未免有些笼统。小苏整理了一下近年来发生的疾病疫情：二零零三年 SARS 爆发。 涉及三十二个国家和地区。这次疫情长达八个月，感染人数八千四百二十二人，病死率近百分之十一。二零零四年，也处 N 型禽流感病毒横扫美国及亚洲各国，死亡率高达百分之六十三。二零零七年，刚果爆发埃博拉出血热 （Ebola），造成至少一百六十人死亡。 致死率高达百分之九十。二零零九年一月，中国再度爆发手足口疫情，累计报告病例多达二十三万人。细心的朋友的也发现了，疫情几乎隔一年就有，而且疫情的高发期是每年的秋冬季。根据之前疫情爆发的规律，只要有些基本常识，很容易就能推测出疫情爆发的时间。其实早在二零一九年六月二十七日，王永炎院士。 就在中国中医科学院科学家候选人答辩会上说过，二零一九年冬至前后会有瘟疫发生，一直延续到明年春季。王院士预测疫情发生的时间要比阿南德预测的准确，而且王院士预测是在六月份，足足比阿南德早了两个月。看来阿南德这次的预测，无非是大家忽略的一个常识罢了。阿南德预测二零一九年黄金价格开始上涨。 确实，从二零一九年末到二零二零年，黄金价格呈现上涨的趋势。那么，黄金的价格是由什么决定的呢？影响金价走势的因素有很多，但最主要的无非就四个，分别是美元走势、经济形势、黄金的供需关系、全球时局。二零一九年以来，在全球经济增速放缓、贸易摩擦反复升级的背景下。 美国经济增速明显放缓，为对冲经济下行风险，美联储一改二零一八年的强硬鹰派立场，连续降息三次，累计降息幅度达到七十五个基点。美联储持续降息，这就意味着会削弱美元，而美元走弱，那么黄金价格自然就上涨了。简单的说，美元指数和黄金价格呈负相关的关系，美元跌了，黄金价格就有可能上涨。 那么，只要关注全球经济走势、美元走势的人，对黄金的价格走势也不难判断吧？阿南德一个拥有高智商的神童，懂这些应该也不足为奇吧？除此之外，阿南德还预测了石油的价格会上涨，印巴之间会大几率发生战争。我们一一来看这些预言。首先，二零二零年三月石油暴跌，暴跌的主要原因就是新冠疫情，石油国在疫情期间及之前。 都抱有想要低价卖出来增加需求，你也想我也想，反而造成博弈中价格竞争的结果，跌得一塌糊涂。当然了，石油暴跌的还有其他原因，小苏就不细说了。那么这时就出现矛盾了。阿南德既然能预测出新冠疫情、黄金价格，那么石油价格和这些因素环环相套，对于这位神童也不难预测石油的价格走势吧？ 可他偏偏就预测错了，这就让人们不得不怀疑他之前预测的疫情金价是不是蒙的呢？我们先抛开这些疑问，再来看他预测的印巴战争。关注全球局势的朋友都知道，近半个多世纪以来，印巴因克什米尔地区主权纷争而引发的一系列问题。 两国之间的冲突从未中断过，仅二零一九年，印巴就在二月到三月之间发生了三次冲突。两国之间的冲突世人皆知，更何况一个印度人再怎么也比我们清楚的多吧？他种种的预言，要么含糊不清，要么就是大势所趋，人人皆知的事情，怎么能算是预言呢？先别着急，他还真有一个我们常人难以想象惊天预言，那就是六星连珠。 阿南德在二零二零年七月又发布了视频，这次他预测二零二一年二月将出现六星连珠的现象，届时全球经济崩盘，人类将面临巨大的灾难。我们来分析一下他这次的预言。首先，所谓六星连珠，就是太阳系中除天王星、海王星外，其余六大行星水星、金星、地球、火星、木星、土星将连成一排，站在太空中看，就像是糖葫芦一样。 小苏来和大家科普一下，六星连珠并非是百年一遇或是千年一遇的奇象。科学家根据天体运转规律，计算出近三百年来，一八五零至二一五零年，七个以上的行星出现连珠的现象共有十七次，而公元前三千零一年到公元三千年，这六千多年各个星球之间夹角在零至五度以下的六星连珠发生过四十九次。 七星连珠三次，如果把夹角扩大到十度，那么六星连珠就有七百零九次，七星连珠五十二次，甚至还发生过三次八星连珠。每一次发生这样的现象，总会传出一些世界末日的谣言。但是历史上发生了这么多次的连珠现象，我们不都安然无恙吗？扯得有点远，我们回来看阿南德的预言。当时视频一发，引来了众人围观议论，大家疑信参半吗？ 终于熬过了二零二零年，来到了二零二一年的小苏也见证了这次六星连珠。二零二一年二月十日，正如阿南德所说，这一天金木水火土和冥王星连在一起，形成了特殊的少见天象。虽然出现了连珠，但是阿南德所说的什么经济崩盘、人类灾难却未曾出现。 这下子，阿南德的预言又没有实现。至此，阿南德的热度也渐渐降低。小苏看来，如果有人能准确的预测将来，那一定是站在科学的角度看未来，而不是依靠占卜、星术等没有科学依据的方法来预测。阿南德不可否认的是，他小小的年纪就能有很宽阔的视野与见识。他还呼吁人们多亲近大自然，爱护环境，这也是我们人类目前最大的问题之一。 总而言之，地球是我们赖以生存的家园。无论未来发生什么，我们一定要齐聚一心，共同面对。大家对阿南德的预言有什么看法，或是自己的见解？欢迎大家留言评论。最后，别忘了点赞关注。